মালটোতো মই লৈ আহিলো এতিয়া অকলেতো কেনেকে অ' মালেঙলৈ ফোন মাৰিলোঁ নাম্বাৰটো ক'ত আছিলে অঁ হ হেল্ল' অ' মালেং এই আছো আৰু ক'ত আছ হ হ, মানে ঘৰত মানুহ চানুহ নাই আৰু আজি ন মানে আমাৰ এখেতো মানে ইফালে গুচি গ'ল আৰু মানে মাকক ক'লে আৰু মানে আৰু বাৰ্থডেটো কৰি দিব লাগিছিলো মানে আৰু মালটো লৈ আহিলো আৰু তেন্তে তই চাটনাটো যোগাৰ কৰিবি নেকি মানে মানে মোৰ ওচৰত যিকেইটা আছে ন তই চুচি পেলাই দি দিলো আৰু আৰু আমাৰ এখেতকো মানে পইচা পইচা অলপ দি পঠাইছো আৰু তই তেন্তে পেলেঙক ফোন এটা মাৰি দে অঁ এই বেছি দেৰি নক বেছি দেৰি নকৰিবি আৰু দেই আহ জল্দি আহ অঁ ঠিক আছে অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে হ'ব। এই মুতিব লাগিছে মুতিয়ে লওঁ পাই तेरे मेरे प्यार को ओ सनम तेरे प्यार को যাযাবই ফোন কৰি উঠিলে নহয় পাৰ্টি আজি অ পেলেঙকো মাৰি লওঁ আকৌ ঐ ক'ত আছ भाई मैं तिने लाव दादा बड़ा के पार्टी দিছে মুখ থেকে সব মাগি যদি গোলকে মানে আজি আমার পার্টি আও ফিটিং মন আমি লৈ পিছত মাতি নিলা আজি মাইকী নাই ঘৰত মালেং পেলেং চবৰ লগতে হ'ব আৰু দিন ৰাতি চালা এইখনকে পিন্ধি পেলাই কত অ' কোৱা วมอสนะครับเขาทำกิจกรรมมอสอะไรกันนะครับเดี๋ยวเขาไปดิ few moments later เฮ้ยไปแรงอ๋อไปจ้ะหลักแรกดูนี่สิหลักแรกดูนี่ไหนนู้นนี่ก็เบียร์มอสจะกินเลยนู้นเบียร์ปักลูกอาบน้ำเปล่านะ মানে একদম মানে মাথা চাথা বেয়া হৈ যায় ৰাতিপুৱাই একদম ভাত বনাবি বাচন ধুবি পেটিকোট ধুবি মেখেলা ধুবি থৈ চালা মোৰ মাথা চাথা আজি গলগৈ এজনী মোক থাকি যদি মাথা চাথা মোৰ বেয়া কৰি দিয়া গম পাওঁ এনেতো মই বিয়া নাই পাতা ন এইকাৰণেতো মই বিয়া নাই পাতা এনে কৈছোঁ চেনি খাবি চেনি চেনি খাব লাগিব এক নম্বৰ সঁচা কথা আৰু এইটো ইমান দেৰি উঠি আছে চালা পানী কৰিব লাগে চালা ঐ এইবিলাক ঐ ঐ বালেন কৈছ বেলেগ আজি এই পাৰ্টিটো মোৰ এই ঢেকেচি মাইকীৰ কাৰণে বহুত টেনচন জীৱনত বিয়া নাপালি পেলে সেইকাৰণেতো মই চেনি খাই থাকো কি ভাবিছ পেলে মালে এই যাব মোৰ মদে মাইকী ਦਾ ਮਾਈਕੀ ਪੇਟੀ ਕੋ ਦੁਆ ਮੇ ਖੇਲਾ ਦੁਆ ਬਾਸੋਂ ਮੋਦਾ ਮਾਨੇ ਮਾਠਾ ਤਾ ਤਾ ਖਮੋਈ ਜੇ ਯਾਰ ਕਿ ਕੋ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸੇਨੀ ਖਾਵ ਲਾਗੇ ਨੋ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੋ ਸੇਨੀ ਖਾਉ ਨੋ ਇਤਿਆ ਉਹ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਸੇ ਨੋ ਸੋਲੀ ਬਾਬਾ ਮੋ ਸੇਨੀ ਖਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸੇਨੀ ਖਾਵ ਲਾਗੇ ਨਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾ ਠੀਕ ਕਪਾ ਦਾ ਦਾ ਦਾ ਕਪਾ ਦਾ ra ta con ra ra con ra món của ông đi phải lấy ngao tao con đó phải đó phải đó phải cả phải đó phải sạc một cái ngồi mơ đai aku ờ, Quack. খুশি গলি মজা হেকেছি মাইকি ওই সাল্লা বোলার পুকে দিয়েছে যে বড় দূর বাপরা মজা 棒。